Thank you. beat，邻居住在我室隔壁，唱歌我抗议。周着短短再放三百六十五遍都不在意。This is what I want. They call me Mr. Easy. 生存在都市监狱里。 我不和他们争。如果你们赶时间的话，就尽量往上爬。我爱待在家，弹吉他，写着歌，day and night，every day just wanna stay up so late。你的 Monday 来几天？什么时候毕业？I just wanna s w a g s w a g s w a g s w a g just s l a g s w a g s w a g s w a g s w a g 睡个午觉，打屁聊天。 的主备室的咖啡店肯定是要通通被我睡过一遍。Oh yeah，别人怎么说 I don't even care，I only care about you through the music。一切不随便。写一首歌的时间都超长的，有没有空都放着。简单的生活是不吃硬的躺在沙发上写完这首歌。 发黄，也不想起床。今天早看 Mr. Easy 最真的模样。Don't wanna even call me i u t say yeah yeah yeah yeah yeah. Let's h a t r i g h t I only s l e e call me Mr. Easy.